Дорогие друзья, группа Бугабу поздравляет вас с новым 2023 годом. А теперь я предлагаю одну минуту помолчать. А теперь, друзья, я поднимаю этот бокал за сбычу всех надежд и мечт, у кого будет таковые остались. С новым 2023 годом! Ура! Да. Снято. sin. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will we ever learn? Thank mm-hmm. you. London passing, where have all the soldiers gone?